Anjeng lalaki goreng lalaki Hai pada Mekah hayang turmika cinta Y kon ngalamun dulueta Hai siapata yang jammu sekali musyaada de bak tapi milik kejak mustofa ti Kaula mustafa sakit hati begitu <laughs> yo hayangnya Yoski Raden katto Ka anunya Naya Astra Jinga koget nabina sing diarining ayah Astra Jinga Anu Tanukiwari Kertungara I Jingga maklum Jingga kapit nah Maling layang jamus kali musana Atau ya Astrajinga landawala di cara ke tengah leweng maklum jalma anu tetuah tedosa rasaan anak rek dipayahan I Jingga Raden Gatot Kaca dateng tumidak dateng I alas di prasara. Oh. datang nirak ringkong konan gangang eh, yang alamat eh. punya sudahwala dihanap Hai guru Kalahlah mana ma guru ma guru hmm, hmm. di mana sih cepat ayaah dihanap Gusti lebih dipicun saur i siapa datangya Astralanwala menuju keayaan sediprihatin sama rukna pada diperdayak Quran deng Gato kassawala naon A ah? Hai tola isya kemana wing mekoppi le sokhaang ngiingnyandalah jadinya goblo sedih ngblok Hai teka ningali tanggal ruaru kemana juragan anum teh ini eueuh lieu heeh hmm, Bustino hey Tersangka di leweng daya kaca gini kan. Urut tukang cukur mun tinggalin. Heeh. Mm -mm. Hmm. Aing aing dipikageuleuh aing dicemeng cemeng gini. <laughs> saacan beres persoalan ku aing mau dibikin ilah yang jamu sekali musada anjen lalaki kuring lalaki pada mika hayang tur mika cinta ye kenal ngalamun Dulu eta hai ayat dua ah naon si teh ari ieu dewek cepot ari ieu aing cepot punya ha cepot manya terjapot mana <coughs> bingung besti ah, sikuis numoga hutang 2000 kaing taing Aayo punya Hai annyir utang kabeh berarti baterre bu namanya Hai <laughs> cewek Arinya yang jamu sekali muhari Arya dewek Ha dewek nah lawan pot cuman ye bukan ini baik ngelawan kusia gitu loh sih deh hmm. kan setelah yang jamu sekali musada tuh bisa kan goblok kabina binating sepekek ulah pegek dah ini sarua bangsat gitu ha bangsat pegek masih awal goblok ah Hai Ka sayabau Hai banget itu yang dijagap Hai permen karet kaubakan gitukaiat nablok itu mm-hmm. nah mana kasihranbina Insya juga pohol gitu Hai <coughs> eh. mau lamuning mikinlah yang jammu sekali musaada kam maneh cepot berartiing tetunya ye justru dibikinnyaing lamun kasihnya makanya hari anu dipitnah malinglah yang jammu sekali musa ya dewek silaintah aku dewek dibikin ilah yang jammu sekali musaada kasih laining tuluing kabur sehar tewa anynyir